usuti, et meie maal elas palju nõidu, häid nõidu, kelle juurde tullakse kõikidest maadest ennustusi saama. nagu näiteks eh, Itaaliast, Hispaaniast, Poolast, Briti saartelt, aga eelkõige muidugi Islandilt ja Kreetast. usuti, et Eesti on suur ja metsik maa, et siin elavad inimsööjad kes ronivad kuu otsa ja ootavad seal oma saaki. lisaturu. <laughs> mõte ongi selles, et äh, see on nagu ühtsust vaata lüüa või luua sellega, et äh, mereäärsed väiksed noh, saared, kõik külad, et noh, teevad lõket ja siis on sihuke tavaline üritus, ütleme nii tegelikult. ei, ma arvan, et sa oled. suunusseks mulle ei piisa, ei itkanneta miljooneen. Suunusseks oleks minu ei reedas meil. Punainen niin Minno! Punainen Minno! Punainen Minno, panasta tiedä, mistä allen wenn man heute sehen wie alle wissen wir sind alle in der Pfad, das Maria Kristus, mis ära päästaks surmasuud. ei maa peal pole esinus, mis ära päästaks surmasuud. kus inimesel loodud surm, ei sealt seda ära päästa jõrm. kus inimesel loodud surm ei pea seda ära jätta jõrn. ma märksikuu lähen merele, meost maha jääb meo pruudike. ma märksikuu lähen merele.